Oh, latago estas bella hodiaŭ. La tago bella sed vi jam malbelas. Uh, ah, uh, ah, uh, ah. Mi povas fari ĝin. Uh, ah, uh, ah, vi uh, malsukcesos. Uh, ah, uh, ah, uh, Da, da, da, da. Baha. Mi esperas che iu giuos mian vergon. Neniu rigardos gin. Mi shatas min! Sed vi estas la sola. Dankon por rigardi! Yeeey! Uha uha uha mi povas fari jin